Selamat menonton ya kawan-kawan. Jangan lupa support aku, like, subscribe ya. Supaya lebih semangat lagi. Berusahalah untuk tidak menghambatku. Good game. Good game. Semuanya akan berakhir. Ally has been slain. Good game. An enemy has been slain. Good game. Aku terlahir sebagai pemberontak. Good game. Good game. Berusahalah untuk tidak menghambatku. Let's just fly, kegelapan! berusahalah untuk tidak menghambat. Aku terlahir sebagai pemberontak. Good game. Semuanya akan berakhir. Good game. Spree. Good game. Good game. Yeah. Good game. Berusahalah tidak menghambat. Good game. Ini makanan Good terakhirmu. Game. Good game. Berusahalah untuk tidak menghambat. Aku tidak Good game. ingin mati. Good game. Semuanya akan berakhir. Good game. Aku terlahir sebagai pemberontak. Good game. Lenyaplah kegelapan. Good game. Good game. Semuanya akan berakhir. <laughs> Lenyaplah kegelapan. Good game. Nikmati makanan terakhirmu. Aku terlahir sebagai pemberontak. Killing spree. Good game. Berusahalah untuk tidak menghambatnya. semuanya akan berakhir. You have slain an enemy. Good game. An enemy has been slain. Your team destroyed a turret. Lenyaplah kegelapan. Good game. An ally has slain the turret. Nikmati makanan terakhirmu. Berusahalah untuk tidak menghambat. Good game. Good game. Semuanya akan berakhir. We're ahead Semuanya akan berakhir. Good game. Your team destroyed a turret. Good game. Good game. An enemy has been slain. Your team destroyed Berusahalah untuk tidak menghambatku. Semuanya akan berakhir. semuanya akan berakhir. Lenyaplah kegelapan! Nikmati makanan terakhir! destroyed a turret. Launch attack! Lenyaplah kegelapan! Nikmati makanan terakhirmu. Berusahalah untuk tidak menghambatku. Good game. Your team destroyed a turret. Good game. Semuanya akan berakhir. berusahalah untuk tidak menghambatnya.